Bueno, mira, este, acabamos de tener nuestras elecciones el 8 de diciembre. Este, son elecciones municipales, son unas elecciones a las cuales ya nosotros estamos habituados cíclicamente desde el momento que en Venezuela decidió elegir gobernadores y alcaldes, porque hace unos 20 años, 30 años en Venezuela se elegían estas autoridades este, a dedo. Hoy en día son electas por el voto popular tuvimos una participación regular, normal para este tipo de elección, en promedio un poco más baja, un poco más alta, pero es, la media de, participación que está en el orden del 60%, en esta oportunidad estuvo un poquito más alta del 59%. <clears throat> Este, la distribución de la votación, bueno, en Venezuela se eligen mm, tenemos 23 estados, hay dos distritos capitales, hay 335 municipios. Este, lo interesante de esto es que la, fisonomía de la distribución geopolítica del país más o menos se mantuvo porcentualmente hablando. Sin embargo, bueno, hay espacios, especialmente en, en, las grandes ciudades, que en esta oportunidad, bueno, se pensaba que podían cambiar de manos, en algunos casos no ocurrió, en algunos la oposición este, logró este, ganarla. Sin embargo, eh, desde el punto de vista del total de los votos, eh, se mantiene la tendencia que existe en el país. Se trató de manejar en Venezuela la idea de que esto, desde la oposición, que esto era una elección que servía para dar un primer paso para un revocatorio del presidente. Este, primero, esa no, es la visión que se le puede dar una, una elección municipal. Como ustedes ven, la elección presidencial tuvo el 82% de participación y esta tiene el 60%. Por lo tanto, no es posible este, compaginar estos dos elementos. Pero adicional a esto, este, si es que alguien pretendía utilizar esto, quedó claro que la oposición no tiene las fortalezas para poder plantear un revocatorio en Venezuela, este, ni siquiera de manera cercana y aunque lograran recoger la firma, no tendría ningún sentido porque no tienen los votos para alcanzar el objetivo. Este, algo similar ocurre en el estado Miranda con el candidato de la oposición, él obtuvo mayoría de los votos, por lo tanto, pues habría que hacer un, gran esfuerzo para poder este, plantearse un revocatorio también en el espacio regional, pero como bien lo repitieron las autoridades venezolanas, y creo que hoy lo mantenemos igual, ni para un presidente ni para un gobernador, esto tiene carácter plebiscitario.